while while در حین در خلال در مدت while I study English while eating I study English while eating I study یعنی من مطالعه می کنم study یعنی مطالعه کردن و در مورد تلفظش study استادی اشتباهه study English انگلیسی while در خلال در مدت یا در حین eating غذا خوردن while eating یعنی در خلال غذا خوردن I study English من انگلیسی مطالعه می کنم while eating در خلال غذا خوردن I study English while eating من در حین غذا خوردن انگلیسی مطالعه می کنم I study English while eating I study English while eating I am going out for a while. I'm going out for a while. I'm going out یعنی من دارم میرم بیرون. For به مدت a while یک مدتی یک زمانی که مشخص نیست. I'm going out for a while. For a while یعنی برای مدتی. I'm going out for a while. من دارم برای مدتی به بیرون میروم. I'm going out for a while. I'm going out for a while.